baas op mijn gebied Want ik rijn vaak niks met de streets Voor mij is dat maar een bijzaak Zit hoe ik verdien, koop wat op als de prijs laag is Shit, dat is dan ook niks Dit is geen vlugel, sats als ze humort Chacon tip en we roken het nog leren en dan wordt de hele buurt stoned Hoge noorden, hoge jongen die met vuur komt Dat is automatisch, je auto is echt tragisch Wie zegt je rijdt maar broer op welke baan vriend Snel weg, zeker ook als jij een baan kiest Ik flex hem op de lange wijk waar ik vaak fiets Hi, hi, over lange wijk Maar die schijnt, kom dan wel op tijd Hi, piek is al bereikt dat dat is that's ai. Hij, hi. over lange wijk Maar die schijnt, kom dan nou wel op tijd Hi, piek is al bereikt dat dat is that's ai. Het gaat nu goed ah, Zie een vreemde op mijn blok en ik zeg gegroet ah, Dat is hoe ik voel en hoe ik dan doe Maar zet de stap verkeerd en ik maak moes ah, Oh, chillen altijd in de oh, kijk eens naar mijn money, hij wordt groot Blijf het runnen man, zoals als het loopt Of blijf je lief en veel te brood Dat is geen grap, man en macht Toon respect als je een ladder had Man, ook al ben ik ladder zat Zet ik de bar en dat dan wat En dat is grappig, want je bar zijn afgetrapt Is dat dan ook de eerste stap? Ben jij er zeker in getrapt? over lange wijk. Maar die schijnt, kom dan wel op tijd. Hij, piek is al bereikt. Dat is wel ai, dat is wel ai. Hij, hij, over lange wijk. Maar die schijnt, kom dan wel op tijd. Hij, piek is al bereikt. Dat is wel ai, dat is wel ai.